I'm back. <laughs> Oh, <laughs> λοιπόν, σήμερα ε, έλεγα να το κάνω off camera, αλλά είναι μια καλή ευκαιρία να το τραβήξω σε βίντεο και να ε, κάνω το μακιγιάζ μου και να μιλήσω λίγο ε, για διάφορα πράγματα. Λοιπόν, σχετικά με το τι θα κάνω ε, σε αυτό το κανάλι, θα έχει να κάνει κυρίως με K-pop αλίμονο, γιατί κάπω πρέπει να μοιραστώ με τον κόσμο το τι μου συμβαίνει. <laughs> δεν σημαίνει σε μένα, αλλά ω φαν. Ναι, και δεν έχω πολύ κόσμο να τα συζητήσω, οπότε μια καλή ευκαιρία να τα συζητήσω εδώ πέρα. Γι' αυτό ε, θα ε, μιλήσουμε για μερικά πράγματα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο k ε, συνήθως το λέω στις φίλες μου και το λέω ε, το random τη, της ημέρας. Δεν θυμάμαι καν πόσα είναι. Οπότε, ξεκινήσουμε από το νούμερο 1. Ε, τι ήθελα να πω? <laughs> Στο νούμερο 1. Τι συνέβη ε, με τον Τζε από τους Day 6 και με το tweets του. Α, είμαι λίγο έξαλλη. Ε, λίγο εκνευρισμένη γιατί ε, έκανε απλά ε, ένα αστείο και όλες ε, οι fans, κυρίως από την Κορέα, έπεσαν πάνω του να τον φάνε, γιατί έκανε αυτό το αστείο. Και έκλεισε το Twitch του, που ήταν κάτι το οποίο ε, αγαπούσε να κάνει και του το πήραμε μέσα από τα χέρια. Και επίσης ε, είπε ότι θα σταματήσει για λίγο καιρό. Στραχωρήθηκα. ναι, και επίσης είπε ότι θα σταματήσει για λίγο καιρό ε, να κάνει streams και στο Twitch. Οπότε ε, δεν θα ανεβάζει και βιντεάκια στο YouTube. Αν και δεν ήταν τόσο συχνά όσο έκανε stream, αλλά και πάλι. Ε, και είπε ότι θα ε, επικεντρωθεί περισσότερο ε, στο στα members του που ένα λείπει, γιατί τελευταία στιγμή αποφάσισε να μας πει ότι θα πάει στρατό. Και η εταιρεία δεν έβγαλε καν ενημέρωση ότι, ξέρετε, φεύγει και πάει στρατό, αλλά όχι, έπρεπε να το μάθουμε από τον ίδιο μία μέρα πριν φύγει, το βράδυ άλλος πριν φύγει. Είμαι έξαλλη με την εταιρεία. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η εταιρεία αυτή μη στα τα νεύρα. Δεν θέλω να πω το όνομά της, αλλά νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ποια είναι. Ναι. Ε, ναι, και πλέον ο Τζε δεν ξέρω καν αν θα επιστρέψει πάλι ε, να κάνει και streams. Οπότε, τι ωραία! Και δεν ξέρω κιόλα αν ε, θα έχει να κάνει και κάτι με το Dive Studios, δηλαδή αν θα σταματήσει ε, το podcast που κάνει με την Αλέξα. Στο νούμερο 2 έχουμε το τι συμβαίνει με τον Jackson και την Adidas. Σταμάτησε το συμβόλαιό του. Δεν ε, έχω καταλάβει ακριβώς τι γίνεται. Ε, η Adidas έπαψε... Α, δεν ξέρω αν να πο... την εταιρεία. Ναι, λοιπόν, οπότε, ο Τσάξον σταμάτησε να, εργάζεται, να συνεργάζεται ε, με αυτή την εταιρεία, γιατί δεν ξέρω αν κάνω να πω το όνομά της. ναι, γιατί ε, σταμάτησε ε, να χρησιμοποιεί αυτό το βομβάκι, το οποίο θα γράψω εδώ πέρα το όνομα γιατί δεν ξέρω πώς να το προφέρω και είναι κάποια περιοχή της Κίνας, αν δεν κάνω λάθος, οπότε δεν θέλω να το πω λάθος, ναι, ε, λόγω της καταναγκαστικής εργασίας ε, και, και του mistreatment που υπήρχε σε αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονταν, οι οποίοι ήταν μουσουλμάνοι, αν δεν κάνω λάθος, ναι, και δεν ήθελε να ε, υποστηρίζει αυτό το είδος συνεργασία η εταιρεία. Και ο Τζάκσον σταμάτησε το συμβόλαιο με αυτή την εταιρεία. Το ίδιο ακριβώς έκανε και ο Λέι με δύο ε, που ε, συνεργάζονται και υπάρχει έτσι ένα λίγο δράμα ε, γύρω από αυτό γιατί αυτές οι εταιρείε έκαναν, βασικά κάνουν καλά που δεν υποστηρίζουν ε, κάτι τέτοιο αλλά από την πλευρά των ε, idols να διακόψουν την συνεργασία που έχουν και το συμβόλαιο δεν είναι τόσο ωραίο αλλά μάλλον κάτι πρέπει να έγινε με την κυβέρνηση που τους ανάγκασε να κόψουν, να διακόψουν το συμβόλαιο. Αυτό μπορώ να φανταστώ γιατί δεν θέλω να σκεφτώ κάποιο άλλο λόγο που μπορεί να έγινε αυτό. Ε, ναι. Μετά, δεν θέλω καν να πιάσω <laughs> την Kim Star στη συζήτηση, αλήθεια γιατί είμαι τέρμα έξαλλη με αυτό που έκανε. Οπότε θα το προσπεράσουμε. Υπάρχει κάτι καινούργιο το οποίο ε, δεν το ήξερα και γι' αυτό τώρα λίγα το διαβάζω. ναι, δεν ξέρω, δεν ακούω βασικά το group ιδιαίτερα, οπότε δεν ξέρω τι συμβαίνει <clears throat> δεν ξέρω

Κάτι έγινε με το ε, group. Δεν νομίζω ότι είναι η leader αυτή. Δεν ξέρω το group. <laughs> δεν έχω ακούσει τραγούδια Απλά το έχω ακουστά. Και δεν ξέρω κιόλα πώ να το προφέρω. Είναι ένα ακόμα πρόβλημα κι αυτό, γιατί εδώ και πόσο καιρό <laughs> έλεγα κάποιο group με συγκεκριμένο τρόπο και μετά ανακάλυψα ότι δεν προφέρονται έτσι. Και μου καταστράφηκε όλη η ζωή. Και δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ αυτό. <laughs> Α, ναι. Α, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, ε, βγήκε μία ηθοποιός. πάμε πάλι να προφέρω το όνομά της. ε, δεν πειράζει, η οποία ονομάζεται So Σινέ. Ε, και είπε ότι ενώ ε, πήγαιναν ε, μαζί σχολείο με την Σούτζιν από τις G... Δεν ξέρω πώς σας προφέρω. Από αυτό το group. <laughs> ναι, ε, ότι... Μάλλον της έσκουσε bullying και το ανέβασε στο Instagram της και την κατηγορεί για ε, bullying. Λοιπόν, θα κάνω λίγο το eyeliner μου και θα επιστρέψω. Επέστρεψα. Λοιπόν, πληροφορήθηκα λίγο και με το τι γινόταν αφού έκανε και το eyeliner. Ε, ναι, και λέει ότι ε, το Φεβρουάριο είχε βγει ε, αυτή η φήμη ότι αυτό το ε, μέλος του group η Σιουτζίν, ε, σκούσε σε αυτή την ε, ηθοποιό και απάντησε εκείνη ε, ε, <laughs> ναι, ότι δεν είχαν μιλήσει ποτέ και όταν, ότι δεν είχαν μιλήσει ποτέ ενώ ήταν στο σχολείο και ότι αρνείται οποιαδήποτε δεν μου βγαίνει λέξη. Δεν μου έρχεται. Ξεχνάω τα ελληνικά μου. Ωραία. Τέλεια. <laughs> ναι. Α, οποιαδήποτε ανάμειξη με αυτό το συμβάν. Ότι δεν έχει κάνει τίποτα. Ε, όμως, τώρα βγήκε αυτή η ηθοποιό. Βασικά το ανέβασα και στο Instagram από ό,τι κατάλαβα. Ναι, και είπε ότι ε, ισχύουν όλα αυτά και για δύο χρόνια της ε, ασκούσε πουλίνγκ. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή ε, στην ε, Κορέα. Γιατί έχουν βγει διάφορα τέτοια. είχε βγει για τον Μιγκιου από το 17. Πάλι καλά αυτό ήταν ok, δεν ίσχυε τον είναι από τα Stray Kids και η Χιάν από τους Monsta ε, και γενικά είχε γίνει μεγάλος δώρος με τέτοια θέματα ε, μέχρι τώρα... Α, και το ε, και γνωστό αυτό με πλήγωσε πάρα πολύ γιατί μου άρεσε πάρα πολύ ο ηθοποιός ήταν με τον ε, Τζισού και πραγματικά ελπίζω να μην ήταν τίποτα από όλα αυτά αλήθεια, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι και δεν, δεν ξέρω. Ε, νομίζω αυτά για σήμερα. νομίζω είπαμε αρκετά. Επίσης, <laughs> κάτι που ξέχασα να πω, ε, αυτό δεν είναι τόσο δράμα, αλλά είναι ένα ωραίο νέο. Η NCT Dream θα κάνει comeback ως 7 μέλη τον Απρίλιο Σημαίνει ότι θα είναι και ο Μάρκ μέσα. δεν είμαι καλά, δεν είμαι καλά. Αν με ρωτάτε, δεν είμαι καλά. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ. Αλλά περιμένω πώς και πώς. Ναι. Νομίζω αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Δεν μας ενδιαφέρει και αυτό. Ναι, νομίζω αυτά ήτανε. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε το βίντεο μου με το random tea <laughs> τη ημέρας. Ε, ελπίζω να βρω κι άλλα και να κάνω στο μέλλον κι άλλα βίντεο, γιατί για κάποιο λόγο τα μαθαίνω συνέχεια αυτά και τα λέω στις φίλες μου. Οπότε ένας ακόμα λόγος να το πω και στο <laughs> YouTube. Δεν ξέρω αν θα, Δεν ξέρω αν θα ενδιαφέρει κανέναν, αλλά δεν πειράζει. Ε, να περιμένετε να δείτε αρκετά βίντεο από εμένα. Πιστεύω ότι θα είναι κυρίως ε, related με το K-pop. Ε, αλλά εντάξει, ναι. Ε, και θα τα πούμε την επόμενη φορά με καινούριο βίντεο και ίσως με καινούριο random tea. Bye!